twongeye kubasuhuza bene data ngo ubone amahoro biva ku mana bibane namwe tugiye gusubukura aho twari twasoreje ubushize aho tugiye gukomeza no mu itangiriro cumi na karindwi duhere ku murongo wa cumi na gatanu kugeza hasi mpaka turangije kino gice cyose buri wese ahawe ikaze kandi turaritse imana data ngo izibane natwe mwuka wera ayobore intekerezo zacu adufashe gusobanukirwa n'ijambo rye bari mu bihe byiza kandi bari banezerewe bizera ko ntakizaba mucyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose urakoze ko utugejeje muri kano kanya keza kahanditswe ngo turagusabye ngo uzubane natwe kandi utwifashirize utwiyoborere ijambo ryawe rigiye gutambuka aba ari kuritwumvisha udusobanurire kubw'ubuntu bwawe mu izina rya yesu amen ku musozi bamwerekaga Akajagari bitatse umudugudu wabo bishimye banezerewe yesu araturika ntangiriro cumi na karindwi ku murongo wa cumi na gatanu na cumi na gatandatu haragira hati imana yongera kubwira aburahamu iti sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi sarayi ahubwo ujye umwita sara nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga abami b'amahanga bazakomoka kuri we Igihe Aburahamu yari amaze imyaka hafi makumyabiri n'itanu muri Kanani, Uwiteka aramubonekeye aramubwira ati ndi Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye utunganye. N'icyubahiro cyinshi, umukurambere yikubita ku birenge bye maze akomeza kumva icyo abwirwa. Dore isezerano ryanjye riri hamwe nawe kandi uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Nk'ikimenyetso cyo gusohora kuri iri sezerano izina ryitwaga mbere aburamu ryahinduwe aburahamu bisobanura sekuruza w'amahanga menshi naho izina rya sarayi rihinduka sara bivuga igikomangomakazi kuko azaba nyirakuruza w'amahanga abami b'amahanga bazakomoka kuri we kuko ijwi ry'imana ari ryo ribivuze tubisoma mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatandatu naho mu itangiriro cumi na karindwi ku murongo wa cumi na karindwi kugeza ku makumyabiri haragira hati maze aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka ijana avutse kandi na sara umaze imyaka mirongo urwenda azabyara aburahamu abwira imana ati icyama ishimayeli akabaho ari imbere yawe Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyara umuhungu uzamwite Isaka nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira kandi ibya Ishimayeli ndakumviye dore muhaye umugisha nzamwororosa mu bwize cyane azabyara abatware cumi na babiri kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye Imana ntibura gusezerana ibyo ivuze kuko Imana ari iyo kwizerwa kandi ntabwo ibeshya. Nk'uko Imana yarahiriye Aburahamu yuko izamusoreza isezerano, niko natwe yadusoreje isezerano ryo gucungurwa. Igihe gikwiye kigeze, Kristo yaje ku isi kugira ngo aduheshe guhinduka abana b'Imana. Nk'uko tubibona mu Bagalatiya kane, umurongo wa kane n'uwa gatanu. ibyo ngibyo imana yarabisohoje kandi byari byarahanuwe kera dore iminsi izaza ubwo nzumburira dawidi ishami rikiranuka azima ab'umwami kandi akorane ubwenge azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu niko uwiteka avuga mu gihe cya yuda azakizwa kandi isirayeli azibera amahoro iri ni ryo zina rya shami ryizitwa uwiteka gukiranuka kwacu kuko uwiteka avuze ngo ntabwo dawidi azabura ukoraga ingoma ya isirayeli n'abatambyi b'abalewi ntibazabura umuntu imbere yanjye wo gutamba ibitambo byoswa no kosa amaturo y'ifu no kujya atamba iteka nk'uko tubona muri Yeremiya makumyabiri na gatatu umurongo wa gatanu na gatandatu ndetse na mirongo itatu na gatatu ku murongo wa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani ariko imana umuremyi n'umugenga byaremwe kandi ushyiraho amategeko abigenga, ashobora gukoresha ibyo yaremesheje ukuboko kwe gusohoza umugambi we, nk'uko tubibona amakwambere Bakwambere n'Abahanuzi paje ya mirongo itandatu. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, ni Imana yo kwizerwa ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure, ntirazika mu byo igirira uyanga, imwitura vuba ubwe, kuko tubibona mu gutegeka kwa kabiri cyaho cya karindwi ku murongo wa cyenda n'uwa cumi. Marayika yaravuze ati mbese ijambo ry'Imana ryaribeshye, mbese Imana yarananiwe gusohoza amasezerano yayo, oya ibyo byose yarabisohoje nk'uko biri mu gitabo cyitwa inyandiko za kera paji y'ijana na mirongo icyenda na kane ariko twebwe abantu ni kenshi tunanirwa gusohoza inshingano imana yaduhaye Nyamara ubwoko bw'Abisirayeli nk'abari bahagarariye Imana bwivukije amahirwe akomeye bwari bufite, bwibagiwe Imana maze bunanirwa gusohoza inshingano yera bwari bwarahawe. Imigisha bahawe ntiyageze ku batuye isi, bigumaniye amahirwe yose bari bafite yo kwishyira hejuru kwabo. Byakozwe n'intumwa paje ya cumi na kabiri. Ariko ibyo si igitangaza kuko Satani ahora yiteguye kurwanya abantu bashaka gusohoza umugambi mwiza. Ntihakagire uwibwira ko azasohoza ntihakagire uwibwira ko azashobora gusohoza amasezerano yatanze Satani atamurwanyije. Satani ntiyishimira kubona ubwami bw'Umucunguzi ku isi bushinga imizi. Biri mu byakozwe n'intumwa paji ya mirongo itanu. Umuntu wese ugira umutima gusohoza ubushake bw'Imana, Mwuka Wera aramushoboza. Ni by’ukuri ko twebwe ubwacu tudafite imbaraga zo kwigobotora mu butware bwa Satani, nyamara iyo twifuza kuvanwa mu bubata bw'icyaha, maze muri ubwo bukene bwacu bukomeye tugatamba ngo duhabwe imbaraga tudafite kandi turenze, imbaraga z'umutima zuzuzwamo imbaraga za Mwuka Muziranenge, maze umutima ukumvira amabwiriza uhabwa mu gusoza ubushake bw'Imana. mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose paje mirongo itatu na cumi na gatandatu mu gitondo cyose mujye mwiyegurira imana ku bw'uwo munsi inama zanyu zose muzishyire imbere yayo ngo abe ariyo izisohoza cyangwa se ngo yenda izireke muri ubwo buryo nibwo mubasha gushyira ubugingo bwanyu mu maboko y'imana iminsi yose kandi nibwo ubugingo bwanyu buzajya burushaho gukurikiza ubwa kirisito biri mu gitabo cyitwa kugana yesu paje ya mirongo ine na kane dukwiriye guhora duhanze yesu amaso tunezerewe cyangwa tubabaye dukwiriye gusoza inshingano yose izwi dukiranutse maze tukanamba ku masezerano y'imana dufite amahoro igitabo cyitwa inama zigirwa itorero paje mirongo itandatu n'icyenda kandi mu itangiriro cumi na karindwi ku murongo wa makumyabiri n'umwe kugeza makumyabiri na kane haragira hati ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na isaka uwo uzabyara na sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha kuko aricyo nashyizeho imana irorera kuvugana nawe irazamuka iva aho aburahamu ari aburahamu ajyana ishimayeli umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe n'abaguze ifeza ze umugabo wese wo mu rugo rwe abakeba kuri uwo munsi uko imana yamutegetse aburahamu yari amaze imyaka mirongo urwenda n'icyenda avutse ubwo yakibwaga umunwa w'icyo yambariye kandi mu itangiro cumi na karindwi ku murongo wa makumyabiri na gatanu kugeza makumyabiri na karindwi haragira hati ishimayeli umuhungu we yari amaze imyaka cumi n'itatu ubwo yakebwaga ku munsi umwe aburahamu akibanwa n'umuhungu we ishimayeli n'abagabo bose mu rugo rwe abaruvukiyemo nawe yaguze n'abanyamahanga bakibanwa nawe itangiriro ku gice cya cumi n'umunani uwiteka abonekera aburahamu kuri bya biti byitwa imyeru n'ibyamamure yari yicaye ku muryango w'ihema ku manywa y'ihangu yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi aravuga ati databuja niba nkugireho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe ahubwo bazane utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti kandi nanjye mbazanire two kurya mwica mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu baramusubiza bati ubigenze uko uvuze aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga sara aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima aburahamu arirukanka ajya mu bushyo azana ikimasa cyoroshye cyiza agiha umusongozi we arihuta aragiteka yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya hari mu mpeshyi ku manywa y'ihangu uwo mukurambere yari yicaye ku muryango w'ihema rye yitegereza uko ikirere gituje maze abona abagenzi batatu baza bamusanga ariko bakiri kure bataragera ku ihema rye abo bantu atari azi barahagarara nk'abashaka kugira icyo bumvikanaho kandi bataramusaba kubagirira neza aburahamu we aherako ahaguruka bwangu kuko yabonaga bashaka kwerekeza indi nzira abirukankaho maze arabinginga yicishije bugufi kugira ngo bamukundire baruhukire iwe abafungurire ubwe abazanira amazi kugira ngo boge umukungura bagiye ku birenge mu rugendo ashaka ibyo kurya arabaha kandi ubwo baruhukiraga mu gicucu kirimo amafu bari biteguye kugirana ikiganiro maze abahagarira iruhande yicishije bugufi ubwo barimo bishimira iryo cumbi bimara kuba mbere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatandatu icyo yakoze cyo kwicisha bugufi Imana yagihaye agaciro gakomeye cyane bituma cyandikwa mu ijambo ryayo kandi nyuma y'imyaka myinshi icyo gikorwa cy'ubugiraneza cyaje kuvugwa n'intumwa yakoreshwaga na mwuka wera agira ati ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi kuko hari bamwe babacumbikiye bacumbikira abamarayika batabizi nk'uko biri mu maheburayo cumi na gatatu ku murongo wa kabiri Mu ngendo yakoraga ajya hirya no hino mu bwami bwa Isiraheli bwarakeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura, nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Uwo mugore w'umukire yabonye ko Elisa yari umuntu wera w'Imana, maze abwira umugabo we ati none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Elisa yajyaga aza aho hantu kwaruhukira kenshi, akanezezwa n'uko hari hatuje. Ntabwo Imana yirengagije kugira neza k'uwo umugore nta kana yari yarabyaye, ariko noneho Uwiteka aje kumugororera wo kwakira abashyitsi kwe, maze amuha kubyara umwana w'umuhungu. Nk'uko mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paji magana abiri na cumi n'umunani. muri tito hatubwira ko umwepiskopi wese yakabaye umuntu wakira abashyitsi kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'imana kandi ntakwiriye kuba icyigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uyifuza indamu mbi ahubwo abe akunda gucumbikira abashyitsi akunda ibyiza adashayisha ukiranuka wera wirinda nk'uko biri muri tito igice cya mbere ku murongo wa karindwi n'uwa munani naho mu itangira cumi n'umunani ku murongo wa cyenda kugeza kwa cumi na gatanu haragira hati baramubaza ati sara umugore wawe ari he arabasubiza ati ari mu ihema undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri sara umugore wawe abyara umuhungu sara abyumva ari umuryango muryango w'ihema uri inyuma ye aburahamu na sara bari bashaje bageze mu zabukuru kandi na sara ntarakijya mu mihango y'abakobwa sara asekera umutima ati ko maze gukecura nzanezezwa ntyo kandi umutware wanjye akaba ashaje uwiteka abaza aburahamu ati ni iki gisekeje sara akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye hari ikinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho sara abyara umuhungu maze sara arahakana ati sinsetse kuko yatinyaga aramusubiza ati oya urasetse kubera igikorwa umuryango wa Aburahamu wakoze, aha Imana yongeye kubwira Sara ko azabyara. Nubwo Sara agize kwizera guke, ariko Imana yongeye kumubwira ko ari Imana ishobora byose. Ndagira ngo mbabwire ko iyo wizera Imana nta kinanira na kimwe, ibyo ubona ko bidashoboka yo irabikora. Uwiteka ubwe ni ubihamya ati: "Dore ndi Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira?" nk'uko biri muri Yeremiya mirongo itatu na kabiri ku murongo wa makumyabiri na karindwi itangiro cumi n'umunani ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza cumi n'icyenda hatubwira uburyo imana yabwiye aburahamu ko igiye kurimbura isodomu abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso isodomu aburahamu arabaherekeza uwiteka aribaza ati aburahamu nta mushinge gukora kuko aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo uwiteka azanire aburahamu ibyamuvuzeho ko bimwe itangira cumi n'umunani ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza cumi n'icyenda aburahamu yabonye ko batatu muri abo bashyitsi bari baturutse kure bananiwe hashoboraga kuba harimo umwe akwiriye kuramya ntabe icyaha ariko muri uwo mwanya cyagenzaga izo ntumwa z'imana cyaramenyekanye nubwo bari batumwe kujya gusohoza umurimo w'uburakari ariko kuri aburahamu wari umugabo wizera babanje kumuha umugisha nubwo imana yanga gukiranirwa kandi igahana ibicumuro nishimira guhora inzigo umurimo wo kurimbura ni inzaduka kuri yo kuko ari nyarukundo rutarondoreka amabanga y'uwiteka ayahishurira abamwubaha nk'uko we muri zaburi makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi na kane aburahamu yararubashye imana nayo imuha icyubahiro ubwo yamugishaga inama kandi ikamuhishurira umugambi wayo aburahamu namuhisha nte icyo ngiye gukora niko uwiteka yavuze ubwo gutaka kw'abarega isodomu n'igomora ari kwinshi ibyaha byabo bigakabya cyane ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho kandi niba atari ko bimeze ndabimenya imana yari izi neza urugero rw'icyaha cy'isodomu ariko ivuga nk'umuntu kugira ngo ubutabera bwayo bumenyekane Mbere yo gucira urubanza abanyabyaha, yo ubwayo yajyaga gusuzuma imigenzereze yabo, iyo bataza kurenga urubibi rw'imbabazi zayo, yajyaga kubaha umwanya wo kwihana. Nk'uko biri mu Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya mirongo inani na karindwi. naho mu itangiriro cumi n'umunani ku murongo wa makumyabiri kugeza mirongo itatu na gatatu haragira hati uwiteka aravuga ati ubwo gutaka ko barega isodomu n'igomora ari kwinshi ibyaha byabo bigakabya cyane ndamanuka ndebe ko wakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho kandi niba atari ko bimeze ndabimenya abo bagabo barahindukira bava aho bagenda berekeje isodomu aburahamu agihagaze imbere y'uwiteka aburahamu aramwegera aramubaza ati warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha aha muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi mirongo itanu waharimbura se ukanga kuhareka kuko abakiranutsi mirongo itanu bahari ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira umucamanza abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera uwiteka aramusubiza ati nimbona isodomo abakiranutsi mirongo itanu bari muri uwo mudugudu nzahababarira hose ku bwabo aburahamu arongera aramubwira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa ahari ku bakiranutsi mirongo itanu hazaburaho batanu uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho batanu aramusubiza ati sinzawurimbura nimbona mirongo ine na batanu arongera amubwira ati ahari hazabonekamo mirongo ine aramusubiza ati sinzawurimbura ku bw'abo mirongo ine aramubwira ati umwami ye kurakara nanjye ndavuga ahari hazabonekayo mirongo itatu aramusubiza ati sinzawurimbura yo mirongo itatu aramubwira ati dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye ahari hazabonekamo makumyabiri aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwawo makumyabiri aramubwira ati umwami ye kurakara reka mvuge rimwe gusa ahari hazabonekamo icumi aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwaba icumi uwiteka arigendera amaze kuvugana na aburahamu aburahamu asubira iwe babiri muri izo ntumwa zivuye mu ijuru barigendeye basiga aburahamu ari kumwe n'uwo yahise amenya ko ari umwana w'imana maze uwo mugabo wari ufite ukwizera asabira abantu yaratuye isodomu igihe kimwe yari abakijije akoresheje inkota ye noneho rero yari agiye kubakirisha amasengesho loti nabo mu nzu ye bari bagituyeyo kandi urukundo rutikanyiza rwateye aburahamu kubatabara akabakiza abanyeramu noneho ashaka kubakiza iteka ry'umujinya w'imana niba ari ubushake bwayo nk'uko biri mu makwambere n'abantu paje ya mirongo inani na karindwi yicishije bugufi cyane akomeza kwinginga agira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu nta kwiyemera no kwirata gukiranuka kwe byari birimo ntiyasabye kugirirwa neza yishingikirije kumvira kwe cyangwa ahubwo ibitambo yaratambye akora ibyo imana ishaka nk'umunyabyaha ubwe yasabiye abanyabyaha uwo ni wo ugomba kuranga abegera imana bose nanone aburahamu yerekanye kwizera ko umwana usaba se akunda yegereye iyo ntumwa yari yaramutumweho ivuye mu ijuru maze asaba bikwiye ku mutima nubwo roti yari yarabaye umuturage w'isodomu ntiyifatanyije nabo ibicumuro byabo aburahamu yibwiye ko muri uwo mudugudu wari utuwe cyane hari harimo n'abandi basenga imana y'ukuri ahereye kuri ibyo arabingingira ati ntibikaguturukeho kurimbura abakiranutsi n'abanyabyaha mbese umucamanza bari mu isi yakora ibyo kutabera aburahamu ntiyasabye inshuro imwe gusa ahubwo yasabye kenshi amaze kwemererwa yarakomeje kugeza ubwo yizezwa ko niyo habonekamo abakiranutsi icumi uwo mudugudu utarimburwa nk'uko tubibona mwaka wa mbere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na karindwi urukundo rw'abarimbuka ni rwateye aburahamu gusenga nubwo yangaga ibyaha byari byaramunze uwo murwa yifuzaga ko abanyabyaha bawurimo bakizwa uburyo aritaye cyane kuri sodomu byerekana agahinda tugomba kugirira abanga kwihana dukwiriye kwanga icyaha ariko tukagira umunyabyaha impuhwe kandi tukamukunda ahatuzengurutse hose hari abantu bagana mu irimbukiro babuze ibyiringiro bafite ubwoba nk'uko abisodomu byabagendekeye uko bukeye n'uko bwije igihe cy'imbabazi kirangira kuri bamwe buri saha bamwe imbabazi zibarangiriraho mbese amajwi aburira kandi akingingira umunyabyaha guhunga uko kurimbuka guteye ubwoba arihe mbese amaboko aramburiye umunyabyaha ngo ahunge urupfu arihe mbese abamwingingira imana bicishije bugufi kandi afite kwizera kudacogora bari he nk'uko tubibona mu n'abahanuzi paje ya mirongo inani n'umunani umutima wa aburahamu wari umutima wa kirisito umwana w'imana ubwe ni umuvugizi ukomeye cyane usabira abanyabyaha uwishyuye ikiguzi cyo gucungura umuntu azi neza agaciro k'umutima w'umuntu mu guhangana n'ikibi cyashakaga guhindanya ibyaremwe bitagira inenge Kristo yeretse umunyabyaha urukundo rutasobanukira uwo ari we wese keretse umukiranutsi gusa. Igihe arababaye cyane ku musaraba, aremerewe n'umutwaro uteye ubwoba w'ibyaha by'isi yose, yasabiye abamutukaga n'abamwicaga ati Data ubabarire ko batazi icyo bakora. Luka makumyabiri na gatatu mirongo itatu na kane no mu gitabo cyitwa Ko yambere n'abahanuzi ya mirongo inani n'umunani. nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo aburahamu yizeye imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'imana nk'uko muri yakobo kabiri makumyabiri na gatatu imana yatanze ubuhamya igira iti aburahamu yaranyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ibyo navuze kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho kugendera mu nzira y'uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo uwiteka azanire aburahamu ibyamuvuzeho cyari icyubahiro gikomeye aburahamu yahamagariwe kwitwa se w'ubwoko burinda kandi bugakomeza ukuri kw'imana yateguriye isi kandi muri we nimo amahanga yose azaherwa umugisha ubwo mesiya wasezeranywe azaza nyamara uwahamagaye uwo mukurambere yasanze akwiriye imana niyo ibivuga usobanukiwe n'ibyo abantu bibwira kandi agaha abantu ibibakwiriye aravuga ati ndamuzi nta kintu na kimwe cyaboneka kuri aburahamu cyajyaga kubangamira ukuri bitewe n'inarijye yagombaga gukomeza amategeko agaca imanza zitabera kandi agakora ibyo gukiranuka ntiyagombaga gutinya imana ubwe gusa ahubwo Yagombaga no kwita ku by'idini mu nzu ye. Yagombaga kwigisha abo mu muryango we gukiranuka, kandi amategeko y'Imana ni yagombaga kubera umuyobozi ab'inzu ye. Abo mu rugo rwa Aburahamu basagaga igihumbi, abayoborwaga n'inyigisho ze zo kuramya Imana imwe babonaga icumbi mu ihema rye kandi aho nko mu ishuri bahakuraga amabwiriza abategurira kuba abahagarariye ukwizera nyakuri. Birumvikana ko yari afite inshingano ikomeye. Yatozaga abakuru b'imiryango kandi uburyo yakoreshaga ategeka bukazakoreshwa no mu miryango bazayobora nk'uko biri makumyabiri n’abantu paje ya mirongo inani n'umunani. Mu gihe cya kera umugabo we wabaga ari umuyobozi kandi akaba n'umutambyi w'umuryango we kandi yagaragazaga igitsure ku bana be ndetse n'iyo babaga bamaze kubaka ingo zabo abamukomokaho bigishwaga kumubona nk'ubakuriye haba mu by'idini ndetse no mu buzima busanzwe ubu buryo bwo kuyobora hakurikijwe ibisekuru nibwo aburahamu yihatiye kubigisha kuko aribwo bwatumaga bakomeza kumenya imana byari ngombwa ko abantu bo mu rugo babumbirwa hamwe bakubaka urusika rwimira gusenga ibigirwamana byari byarabaye gikwira kandi byarashinze imizi aburahamu yakoze uko ashoboye kose ngo arinde abo mu ihema rye kugira ngo ativanga n'abapagani maze bakabangiza gusenga ibigirwamana kuko yari azi ko kwimenyereza ikibi bizatuma bava mu mahame bagenderaho aburahamu yitaye cyane ku gukumira uburyo bwose bw'imisengere y'ibinyoma kandi akangurira abantu kurangamira icyubahiro n'ikuzo by'imana ihoraho kuko ari yo ikwiriye kuramywa yari gahunda idahubukiwe yakozwe n'imana ubwayo gutandukanyiriza kure ubwoko bwayo kugira ngo butagira aho buhurira n'abapagani maze ibatuza bonyine kandi ntibabaranwa n'andi mahanga yatandukanyije aburahamu n'umuryango we asenga ibigirwamana kugira ngo amukurambere ashobore kwigisha mu rugo rwe ngo batanduzwa n'ab'i mezopotamiya bari babakikije kandi kwizera nyakuri kubasha gushobora gukomerezwa nk'uko bikwiriye mu bazamukomokaho uko ibihe bihaye ibindi biri mu wa n'abahanuzi paje ya mirongo inani n'icyenda ababyeyi baramutse bubahirije ibisabwa iby'imana yabasezeraniye kugira ngo ibabere imbaraga ntibashobora kunanirwa kwakira umugisha wayo mu ngo zabo nk'uko biri mu rwibutso rw'integuza kwa makumyabiri n'umwe gicurasi mu cya magana inani na mirongo icyenda na gatanu dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi turashimira imana yabanye natwe ku mirongo yari isigaye yo ku gice cya cumi na karindwi kandi tukaba tubasha no gusesengura igice cya cumi n'umunani uwiteka imana ahimbazwe kandi turatse umwuka wera ngo atubashishe kurushaho gusobanukirwa n'ijambo rye agasohoka ubugingo bwabo ibyo ni byo moko dusenge data twese uri mu ijuru kandi imana igira neza tugushimiye cyane ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bidahwema kubana natwe none urakoze kubw'ijambo ryawe umaze kuduhuguza reka mwuka wera atuyobore reka mwuka wera adufashe kandi utubashishe kurushaho gushyira mu bikorwa ibyo twigira mu ijambo ryawe kugira ngo ntitube abumva gusa ahubwo tubashe no kumvira ibyo uvuze mu izina rya yesu amen